Hast du eine Gabi? Wir haben wirklich eine Gabi, ne? Die, die heißt wirklich Gabi. Und, Nein! Und die, die war mal bei Christian im Laden und dann hat sie uns irgendwie, das ist so, das ist zwar irgendwie so eine Powerfrau, aber die ist auch irgendwie total anstrengend und oh. äh, nur bla bla bla bla bla bla bla bla bla die ganze Zeit und das oh, ist furchtbar. Und die ist so, die, die meldet sich auch nur, wenn sie irgendwas will, so. Und dann, ja, kannst du mich dahin fahren, kannst du das machen. Das wäre was für mich. Ja, und die ist zwar irgendwie ganz nett, aber auch total verrückt und was ist denn eigentlich die Gabi? Ist das von, vom Schwulen die beste oder beste, die beste Freundin ja. oder was? Okay. Ja, Gabi, die eigentlich überall mit hinkommt, die ja, nee. ähm, vor allem Dingen in Disco mitkommt. Ja, und, und, mit der man ähm, sich schminken geht. Ja, nee. all sowas. Sowas habe ich nicht. Hast du das? Ich habe keine, nein. Okay, so. nee. Haben wir nicht. Auch nicht vermisst. Und ich, wir haben jetzt auch schon länger keinen Kontakt zu der Gabi, ah. die ah. wirklich Gabi heißt. Oh.